почитувани присутни, ја отворам денешната трибина, ден на сеќавање 73 години од депортацијата на евреите од Штип. Трибината ја организира Центар за правно-политички истражување на правниот факултет при Универзитетот Боце Делчев од Идејата ја започнавме заеднички со Александар Маноловски. Пред неколку недели ја се ефектуира. Самиот почеток би сакал да се заблагодарам на проекторот за настава на Университетот во Делчев во професор доктор Кирил Барбаре за огромната подршка и директното учество во подготовките на оваа тревина. И сакал да се заблагодарам за присуството на драгите и почитувани гости. Ќе имаме мал, мала измена во протоколарниот дел. Значи, ќе почнеме со тревинот и ќе одиме без пауза додека да завршиме со целиот дел, односно и делот на обратење на студентите. Идејата има две символички вредности кои што ни се воделка во креирањето на ваквата трибина. Отбележуваме депортација на една заедница која што живееше топу на просторот на кој што ние денеска ја држиме трибината, значи се наоѓаме во еврејското мало во Штип. И втората символика е дека во подготовките на самата трибина со презентации ќе имаат студенти и средношколци, што значи дека сетјавањето, меморијата за оваа еврејска заедница, која што несретно беше депортирана во геноцидниот момент на Втората светска војна, која што го извршија нацистичка Германија и незините колаборационисти, вклучително и бугарските патовски сили кои што во тој момент се наоѓаа на овие простори. Меморијата останува жива токму преку младите, односно преку студентите и средношколците, кои што ќе го просветот на сеќавање, односно сеќавањето ќе обстои во иднина и токму Универзитетот Гоце Делчево Штип се јава како еден од чинителите, односно креаторите на ваквото сеќавање за нашите сограѓани. Кратко ви сакал да дадам збор на Александар и почнуваме со Благодарам присути, добар ден и добро дојдовте на današnjava научна tribina, Дена се slikavanje 73 години од окупацијата на евреите од Штип. Најнапред би сакал да се заблагодарам за каната за учество и организација на еден ваков научен настан со кој може да се и денес денески се збогатува денот на обележувањето на депортацијата токму во градот Штип И искрено го поздравувам ваквиот одлучувачки чекор на раководителот и мојот ценет колега доктор Страшко Стојановски, кој ја презема оваа иницијатива нели за за да се организира овој настан. Ми представува често дел од него, ми представува особено задоволство што ја гледам ова бројна присутна помлада популација на токму на оваа трибина. Се надам дека и го идина, пак оваа научна трибина ќе ќе стане еден вид традиција, но универзитетот дел ќе пошти и ќе стане предпознати знак за како дел од одбележувањето на денот на депортацијата.